शालिमो खबरदार हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत राम रहीम जी हैं डेरा सच्चा सौदा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या लोगों से सौदा ये करते हैं नशाखोरी है मांसाहार है वैश्यावर्त ये आप हमें दे जाओ ये आप हमें दे जाओ ये आप हमें दे जाओ ये गुरु दक्षिणा है हमारी है ये लोडा आपने 400 लोगों को नपुंसक बना दिया आपने जी जी जी जी जी भगवान ने ख्याल दिया कि इस तरह से भी लोगों को बदला जाए कैसी अपमानजनक बातें लड़का ये लिखते हम हैं धुन हम बनाते हैं साज हम मौके पे केवल तो एट द स्पॉट बताते हैं कि ऐसे बजाओ तो आप इंग्लिश भी लिख रहे हैं <laughs> तो जरा सुना दीजिए I forget you never ever I forget you never ever without you my life never ever without you my life never ever you are for You are the love judge. You are the love judge. You are the love judge. खोपड़ी तोड़ खोपड़ी तोड़ साले का भाग गया और हमारे सिर में टक्कर मार हमारे सिर में टक्कर मार हमारे सिर में टक्कर मार अरे कहना क्या चाहते हो इस गाड़ी को आप देखिए लैंड क्रूजर गाड़ी को गुरु जी ने किस तरीके से बना दिया कलर भी पिंक और व्हाइट ये सब कॉम्बिनेशन आप ए टू जेड हम कर फावड़ा बीज बो लेते हैं हर काम कर लेते हैं एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइनर हैं भगवान ने इतने टैलेंट दिए अगर आपको गिनाते जाए तो गिनाते चले जाए थर्टी टू नेशनल गेम हम खेले हैं वॉलीबॉल है क्रिकेट है नेशनल स्टाइल कबड्डी है बैडमिंटन है लॉन टेनिस है शॉर्टपुट है हेमर थ्रो है जेवलिन है डिस्कस है और बास्केटबॉल <laughs> है थ्रो बॉल है ट्वेंटी ट्वेंटी का मैच हमने शुरू करवाए आईपीएल टीम के हमें लगता है तीस से चालीस परसेंट बच्चे वहाँ से हमसे टिप्स लेके आए हैं बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे हम लेग स्पिनर थे ऑफ स्पिनर भी थे हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी तुसी ग्रेट Toma.